Herzlich willkommen hier aus dem schönen Uganda. We greet you from the beautiful Uganda. Wir grüßen euch aus dem Zentrum der Herrlichkeit Gottes. We send you greetings from the center of the glory of God. Wir beginnen eine Serie mit 40 Tage Reich Gottes. We are starting a series of 40 messages Kingdom of God. Ja. Und Jesus hat sich entschieden, 40 Tage lang zu lehren über die Dinge des Reiches Gottes. And Jesus himself decided to preach 40 days about the secrets of the kingdom of God. Und wir wollen das zusammen lesen. And we want to read this together. Ist in Apostelgeschichte Kapitel 1 Vers 3. It's in Acts of the Apostles chapter 1 verse 3. Jesus wurde gerade gekreuzigt. Jesus ist, äh, Jesus ist gestorben vorher. Oh, yeah. Jesus just died, had died. Und dann ist er wieder aufgestanden von den Toten. And when he uh, rose up from the dead, dann hat er noch genau 40 Tage Zeit gehabt. Then he had 40 days time. Und dann wusste er, jetzt geht er in den Himmel. And then he knew after that he would go back to heaven. Und der Heilige Geist ist gekommen. And the Holy Spirit came. Und Jesus wusste, er hat 40 Tage lang Zeit. And Jesus knew I have 40 days time. Und er hat sich entschieden, eine Botschaft zu geben. He gave, he das message. Wichtigste, was er auf dem Herzen hatte, wollte er geben. He wanted to give us the, the most important thing that he had in his heart. Und er hat sich entschieden, die Dinge des Reiches Gottes zu predigen. And he decided to preach Und das wollen wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 3. And that we want to read in uh, Acts of the Apostles, uh, chapter 1, verse 3. Diesen hatte auch nach vielen Leiden sich in vielen äh, sicheren äh, Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them forty days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Jesus wusste, dass die Zukunft des, der ganzen weltweiten Gemeinde Jesus knew that the future of the worldwide uh, family of God hängt davon ab, ob die Kinder Gottes verstehen, was Reich Gottes bedeutet. Depends on If the children of God understand what kingdom of God living means. Und so hat er sich entschieden, ich, ich, ich lehre sie 40 Tage über die Dinge des Reiches Gottes. And so he decided I would teach them 40 days about the kingdom of God. Und das war der Wunsch auch von Maria. And that's also my desire. Der Wunsch, na, lass die Leute verstehen, was es bedeutet, Reich Gottes zu denken. We want the people to understand what it means to have kingdom of God living Thinking. Mm, thinking, yes. <laughs> Jesu Dienst begann mit der Verkündigung des Reiches Gottes. Jesus' service started with the proclamation of the kingdom of God. Zum Beispiel hat gesagt, das Reich Gottes ist angebrochen. He said, the kingdom of God is at hand. Und genauso hat es auch geendet mit den Dingen des Reiches Gottes. And uh, it also finished with, uh, like he said, with the, with the kingdom of God. Es ist ein zentrales Thema für Jesus Christus. It's a central theme, a heart issue und diese Zeit wollen wir uns auch nehmen. Wir wollen die Dinge aus der Bibel rausholen. Wir wollen lernen, was hat Jesus damals gelehrt? And here, what did Jesus teach? Was ist so wichtig im Reich Gottes? What is so important in the kingdom of Warum ist es wichtig für die weltweite Gemeinde? Why is it so important for the worldwide fellowship? Die nächsten paar Tage wollen wir das zusammen anschauen. And in the next days we want to see these issues, uh, learn about these issues. Und, und ich lade dich ein, äh, dich eins zu machen. And I invite you to make yourself one with us. Mit den, mit den Dingen, die Jesus lehrt über die Dinge des Reiches Gottes. With all the issues that Jesus taught about the kingdom of God. Wenn du die Fülle erleben willst vom Reich Gottes, when, if you want to experience the fullness of the kingdom of God, musst du auch die Prinzipien des Reiches Gottes verstehen. then you have to understand the principles of the kingdom of God. Die Gedanken des Reiches Gottes sind ganz anders wie die Gedanken der Welt. The, the thoughts about kingdom of God living are totally different from the, from the thoughts of worldly living. Und genauso sind die Prinzipien des Reiches Gottes ganz anders wie die der, der Welt. And also the principles of kingdom living are different from the principles of worldly living. Und wir müssen die Dinge des Reiches Gottes erkennen. And we need to really uh, in our in our spirit uh, recognize the, mm. the issues of the kingdom ja. of God. Nicht nur Kopfwissen haben. It is not enough to know it in your head. Aber die Prinzipien des Reiches Gottes müssen in unser Herz hineinkommen. But the principles of the kingdom of God living need to uh, really reach our heart. Und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. And Jesus said, you will know the truth. Und die Wahrheit setzt euch frei. And the truth will set you free. Er sagt nicht, ihr werdet die Dinge wissen und die, das Wissen setzt euch frei. Uh, he, he did not say, you will know in your heads the, the, the, the truth. Und was, was, was heißt dieses Erkennen? What does it mean to know the truth, like Jesus wanted us to know? Im, Im Deutschen heißt es, ein, das Erkennen heißt ein erlebnismäßiges Eindringen. Uh, in German, we say it's an experience of a deep, uh, a, a deep inner conviction that reaches the heart. Und ich bete, dass du die nächsten Tage nicht nur Kopfwissen dazu gewinnst, And I pray that in the next days you don't only uh, get some head knowledge, sondern dass es eindringt in dein Herz. but that it touches, grabs, grasps your heart. Und dieses Erkennen wird dich freisetzen, And this knowing will set you free. weil, weil es ist eine Wahrheit. Then, because it's the truth. Schließlich ähm, ähm, fordert Jesus uns auf, But Jesus also challenges us: trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Seek ye first und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugetan werden. Ich möchte dich ermutigen, dass du trachtest nach den Dingen des Reiches Gottes. And I want to encourage you to really seek first kingdom principles. Und ich lade dich ein, dass du dich eins machst mit uns. And I, I invite you to make yourself one with us. Dass du die Dinge erkennst, die Jesus sagt. That you know what Jesus is, uh, uh, what Jesus is talking about. Im Jahr 2014 haben wir uns als Gemeinde in Pforzheim haben uns entschieden, 40 Tage lang uns zu treffen. In uh, 2014 our church in Pforzheim, Rays of Joy, has decided to meet, uh, we, we have decided to meet ourselves 40 days. Wir haben das gemacht, was Jesus gemacht hat. 40 Tage getroffen. We have done what Jesus has done. We met together 40 days. Wir hatten nur ein Thema. And we had just one message. Das Reich Gottes. Kingdom of God. Verschiedene Prediger haben gepredigt über die Dinge des Reiches Gottes. Different preachers have preached about Kingdom of God principles. Und das gleiche wollen wir euch jetzt geben. the same we want to give to mm. you. Und aus diesen 40 Tagen ist ein Buch entstanden. And out of those 40 days preaching, uh, uh, we have now developed a book. Und das Buch heißt 40 Tage Reich Gottes. And the, the title of that book is 40 Days Kingdom of mhm. God. Und viele Menschen, die das schon gekauft haben, wurden gesegnet. And many people who have bought that book already mhm. were very blessed. Wenn du kein so äh, äh, äh liebevoller Leser bist, kannst du es auch anschauen die nächsten Tage jetzt. And if you <laughs> if you're not a, a vivid reader, you can also watch these uh, these YouTubes now mm. for the mm. next 40 days. Ja. Und mein Herzenswunsch für dich ist And my heart's desire for you is dass du die Dinge des Reiches Gottes erkennst. That you really get a heart knowing of the principles of the mein kingdom of God. Mein Gebet ist, dass, dass, dass die Prinzipien des Reiches Gottes My prayer is that the principles of the kingdom of God living in, dein Herz so richtig reinkommen. That they really reach grasp your heart. Dass sie dein Herz verändern. That they change your heart. Deine Familie verändern. That they change your family. Deine Gemeinde verändert. That they change your church. und dass Jesus das Zentrum wird in deinem Herzen. And that Jesus is the center in your heart. Und vergiss nicht, And don't forget, du bist höchst begünstigt, highly favored, tief geliebt uh, deeply loved, und mächtig gesegnet. And extremely blessed. Amen. Amen.